মা তাকে জানি না নিজে অবশ্যই আসছে দরকার স্ক্র্যাপ খেলে থাকি লাগনা এনি মানে so do I thank you message الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا النبي سلام عليك يا الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لحسني من رأينا اتضيوات عن صدوري يا النبي السلام عليك يا الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقالي أنت مصباح صدوري يا النبي سلام عليك يا الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد يا عروسة الغفقيني يا مؤايا يا مماجا يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يصحى يا كريم الوالدين حوضك صاف المبرد وردنا يوم النشور النبي سلام عليك يا الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك غرام إسرائيل ليليك وقمام قد أبى الله والمرسول عليك يا النبي صارم عليك يا الرسول صارم عليك يا حبيب صارم عليك صلوات الله عطاك أود يبكي وابتطى البين يديك واستجارت يا حبيبي عندك الضابي النفور يا النبي صارم عليك يا الرسول صارم عليك يا حبيب صارم عليك صلوات الله عشاق المحامير والتنادل الرحيم جئتهم واقم أصاعي قد طفلوا يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلواته والشوق تزين نحوها تلك المنازل في العشي والبكور النبي سلام عليك يا الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بالجليل ولهم فيك القراب والطياب يا النبي سلام عليك يا الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات